Alors le leadership, on parle souvent de leadership. C'est quoi le leadership C'est euh, le, c'est le finalement c'est ce, cette euh, cette puissance que vous avez en fait d'arriver à faire en sorte que les autres fassent ce que vous souhaitez qu'ils fassent. D'accord Alors ça peut être euh, ça peut être bah, vous avez un leadership intellectuel, c'est que vous êtes vous êtes reconnu comme étant un, un, expert sur une chose, donc, donc les gens vont vous imiter, vous pouvez être un leader parce que euh, parce que vous avez du charisme, parce que vous dites quelque chose, les gens vont... vous... mais c'est ça le leadership. Le leadership, et c'est compliqué, parce que des de... Vous voyez que le leadership, il y a des techniques, d'accord euh, vous avez des techniques, vous avez des... Mais, mais ça relève aussi beaucoup de, des, des, capacités de, de, chacun d'entre nous, avec des personnes qui seront plus ou moins leaders naturellement. Donc euh, derrière, mais ça, ça, il y a des techniques qui s'apprennent et vous pouvez effectivement améliorer euh, votre capacité de leadership par rapport à vos équipes.